अगर तेरे को नहीं ज्ञान तो बताते हैं दिल्ली हरियाणा और जयपुर हमारे से ऊपर कोई नहीं है तू जानता नहीं इसके जाने का दुबई में बैठा शकील तक हमारे तो बात करने की सकना मरा है तू हमने जानता नहीं तो भाई तेरा एक बात है तू नमस्कार से भी करेगा तेरे चमत्कार दिखाऊंगी मैं जानता ही नहीं भाई तुम्हें कैसे बताऊंगा तो भाई अब एक बात है हमने